Hello everyone! It's me again, Sandy, and welcome back again to my YouTube channel. So for today's video, pag-usapan naman natin yung tungkol sa SIM card registration. So, naisa batas na nga sa Pilipinas na kailangan natin i-register yung mga SIM card number natin. So, ang tanong doon, paano yung mga lumang SIM card? Kasi nga, medyo nangangamba ko kasi isa sa mga requirements para makapag-register ka is yung serial number. So, nangamba ko nung una, paano, paano ko malalaman yung serial number ko kasi hindi ko na naitabi kasi sobrang tagal na yung SIM card ko. So, humanap ako ng paraan para kung paano ko malalaman yung serial number ko kasi ayoko na mapalitan talaga yung number ko kung lumang number ko kasi napamahal na talaga sa <laughs> So, ayan, guys. Bale, humanap ako ng paraan kung paano ko malalaman yung serial number ng SIM card ko. So, ito, panoorin nyo yung step by step kung paano o paano nyo malalaman yung serial number ng mga lumang SIM card natin, ng mga lumang number natin. So, very easy lang to. Panoorin nyo yung step by step, guys. So, let's start, guys. Punta tayo sa Play Store. Then, i-research natin yung SIM serial number ICCID serial number. Yan, nasa bag. Tapos yung pang-apat, yung kulay blue, click natin. Na-install ko na siya guys, kaya open na yung nakalagay. Once na-install nyo na siya at in-open, lalabas na mismo yung serial number ng mga lumang cellphone number natin. So, yung take note guys, yung unang apat number is country code. So, mag-start kayo sa pang limang number hanggang dulo. So, So, yun na nga guys. Kung napanood niyo yung step by step kung paano ko nalaman yung serial number ng luma kong uh, ah, number. So, sana nag-enjoy kayo o sana nagustuhan nyo yung video ko for today. So, so hindi na tayo mga iba sa mga merong lumang SIM kasi diba, may way naman para malaman yung uh, ah, serial number. So anyway guys, kung nagustuhan nyo po yung video I don't wanna say anything. Sure. Cause if I do, I might say the wrong words. Thank you everyone oh, no. my next vlog. Bye bye. So keep my mouth shut and not listen. My friend